Tujuh puluh kali lebih. Itulah. Apabila kita melihat dosa-dosa besar yang manusia melaku buat kadang-kadang dia berasa katanya kalih ataupun kecin. Kalih-kalih ni maknanya kecin jadi tamada, jadi biasa. Lepas tu orang pun pakat kecek hmm, bahasa dia. Tamada benda ni. Sebab apa? Sebab duk buat sokmo tu duk berasa jadi tamada, jadi biasa, jadi benda tak ada duk berat mana. Padahal benar-benar pasal itu mesti kita kena jauh dan kita kena bertaubat. Yang sakut dengan manusia dan sakut dengan Allah.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 Hari ini kita berada di hari Jumaat yang kedua dalam bulan 3 tahun 2023 2560. Alhamdulillah kita masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihimpun oleh Syekh Saleh Ahmad ash Hadis yang ke 171 An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud 4739 dan At-Tirmizi 2435 Hadis sahih Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda syafaat pertolonganku adalah untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan umatku. Dari hadis ni kita faham bahawa manusia ni yang maksum yang tidak ada dosa iaitu rasul-rasul dan nabi-nabi. Selain daripada mereka itu ada berlaku dosa. Dosa sikit, dosa banyak. Orang yang melakukan dosa terutamanya dosa kecil diharap semoga Allah Taala ampun dengan amalan, dengan perbuatan, dengan sebutan. Maka dosa-dosa kecil dengan otomatik diampun dan digugurkan daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada ayat Quran eh, beberapa ayat yang Allah Taala firman hubungnya dengan ampun dosa serta dengan orang itu sendiri selalunya istighfar dan minta supaya Allah gugurkan dosanya dan sentiasa dia bertobat tapi orang setengah-setengah orang ni tak boleh lari daripada dosa besar dalam bahasa Arab dia panggil Al-Kabirah dosa-dosa besar yang sangat banyak dia panggil Al-Kabair Al-Kabair ditulis oleh Imam Syamsuddin Al-Zahabi dalam sebuah kitab namanya Al-Kabair dosa-dosa besar lebih daripada 70 kara yang dia hipung yang dia kira mengira tulis tajuk lepas tu buat mari ayat Quran buat mari hadis Wari ayat Quran, buat mari hadis. Dalam beberapa tajuk 70 kali lebih. Itulah. Apabila kita melihat dosa-dosa besar yang manusia melaku buat kadang-kadang dia berasa katanya kalih ataupun kecin kalih-kalih ni maknanya kecin jadi tamada jadi biasa lepas tu orang pun pakai kecek hmm, bahasa dia Entah ada lah benda ni Sebab apa? Sebab duk buat sokmo tu Duk berasa Jadi tamada Jadi biasa Jadi Benda Tak ada duk Berat mana Padahal benar-benar pasal itu Mesti kita kena jauh Dan kita kena bertaubat Yang sakuk dengan manusia Dan sakuk dengan Allah Hak sakuk dengan Allah kita kena bertaubat Kita kena kodoh Dan kita kena tunai hak kita terhadap Allah Ta'ala. Tapi hak sangkut dengan manusia, kita kena pergi minta maaf. Kita kena pergi bayar, kita kena pergi sarafat. Dia rakyat terus-terus kepada dia. Sarahah. Katanya kita lah. Duk kata ke dia, duk buat kepada dia, duk curi, duk gotu, duk gani. Lepas tu, kita minta maaf dengan dia. Kalau lah, dia wimaah. Alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya dia tak wimaah, lepas kita nak kata lagu mana? Ah, inilah bosan kita ni dengan manusia sebab dia sakuknya di antara kita dengan dia dia panggil ku qarani. Bila ku qarani itu dia tak wi maaf kepada kita ataupun dia tak halal kepada kita dunia dan akhirat. Maka kita kena naik mahkamah. Kena dok gue diri kita nak bela diri kita pasal mana? Sebelum daripada kita nak gini dengan Nabi SAW yang nabi ayat katanya syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati syafaat pertolongan aku adalah aku nak bui kepada orang-orang yang buat dosa besar di kalangan umat aku hak nabi nak bui syafaat tu hak orang tu duk buat dosa-dosa besar hak tak sangkut dengan manusia tapi dah sangkut dengan manusia nabi nak kata lagu mana sikit lagi tak kira lah nabi nak pergi jadi konklang orang tak tahu berapa puluh ribu juta. Nak buat dosa sobsa, Sapakah hari kiamat. Nak pergi klai-klai panha sore, sore, sore, sore, sore. Ini ha, sebab tu lah. Belum pada kita sendiri nak mati, clear panha teh Nen-nen. Jangan duduk jadi lepas pada mati barulah. Nak mula go tu, mula go ni. Selesalah masalah kita. Belum pada kita mati. Terutama sekali, kita jangan duduk pergi buat dosa besar yang nak buat dosa besar kita dengan Allah dan kita sesama manusia gitulah hadis yang ke-172 an auf bin malik al-ashja'i radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani atin min 'indi rabbi fakhayyarani baina ah-, baina an yudkhila nisfa ummati al-jannah wa baina syafa'ati fakhtartu syafa'ata wahiya liman mata la yushriku billahi syai'a hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2441 dan Ibnu Majah 4317 maksudnya dari Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi katanya seorang malaikat yang diutus oleh Tuhanku datang menemuiku ni malaikat mari jumpa dengan nabi dia memberitahu kepadaku supaya memilih antara jaminnya boleh masuk syurga setengah dari umatku atau memberi syafaat jadi malaikat suka dengan bui apa we eh? tang liat kepada nabi nabi munak hak mana setengah daripada umatmu boleh masuk syurga dengan so lagi iaitu nya sitik pisik yang aku apa ni yang tuhan royak supaya mung ni boleh wui syafa'at kepada umat mung munak hak mana Nabi ayat katanya aku memilih syafa'at dan syafa'at itu akan kuberikan kepada umatku yang mati dalam keadaan tidak bersyirik dengan Allah sesuatu pun ini ha, pisit kong pisit dia panggil siapa yang jadi orang Islam yang berimeh yang beramal soleh serta dengan orang tu dia tak syirik walaupun sikit syirik-syirik ini saya gambar mudah-mudah supaya selumah lah supaya duri pasang kita ni berasa katanya kita berime duk semaya, duk poso duk keluar zakat, duk sedekah duk amal, baca ego eh, tu ni, tapi duk ada lagi selumah selumah lagi mana supaya kita pakai baju pakai kain, pakai gapa-gapa seluma tu ada hodolka mucuk-mucuk dolka di gapa di kain kita di seluar kita mucuk walaupun sikit ya kecil ya tapi duk koki koki koki koki koki kita duduk tak sedap supong sumuk dua tiga ekor duk ada dalam seluar kita masa duduk tak sedap dia mipun kepada hidup kita sebab tu syirik ni merutuhkan amalan apatah lagi syirik besar tuwer tu nampak duk semaya tapi puja kubur tak berhenti-berhenti main azimat siapakah hari ni duk ada lagi azimat duk sakuk situ duk selik kau ni boh lah kereta buat kau tu buat kau ni jalan belakang kalaulah syirik hak kecil seperti apa buat amalan ke apa-apa nak tunjuk-tunjuk kat orang baca-baca Quran suara-suara sedap duk niat katanya nak we orang puji dia oh mung suara sedap buat apa-apa adanya waktu prasong ti efeng duk di dalam amalan perbuat tega tu kan ni hak ni dia panggil syirik kecil hak kita bosannya syirik besar sehingga Allah Taala royak dalam surah Luqman inna syirka la zulmun azim sesungguhnya syirik adalah zolim yang sangat besar apatah lagi orang-orang kafir yang Allah Ta'ala raya dengan sebab amalan syirik dia ada wakga tu, wakga ni, wakga tu, wakga ni siapa kata tak kenar Allah Ta'ala Tuhan pun raya wal kafiruna humu zalimun dan orang-orang kafir mereka itu adalah orang-orang zolim sebab dia tak kenal dah Allah Taala tua dia dulu ni zaman jahiliyah zaman dulu-dulu ni orang kafir dia kenal Allah Taala dah dia tahu dia reti katanya Allah buat dia itulah Allah raya di dalam Quran wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah bila mung kita tanya mereka itu siapakah yang buat langit buat bumi mereka itu nescaya mereka jawab katanya Allah yang membuat langit bumi termasuknya manusia menata dan semua tiap-tiap perkara tapi terang kita tanya orang kafir lah ni tak ada kena kita tanya Chiang Mai Chiang Rai Chow Khao tak tanya tak pek tepi rumah kita eh. tanya tak pek tanya orang siya eh. kalau kita dok kenal pergi mari mungkin ada Allah siapa buat mungkin Ha, terang tanya soalan-soalan mudah-mudah ya kita tanya. Walaupun kita tak, tak, ada dok ta dia, tak ada dok cabar ke tu ke ni. Terang tanya dia. Nak tahu katanya dia jang, nak jawab lagu mana? Ha, kejadian dia daripada tok nenek, tok nenek, tok nenek, tok nenek nak sub mana? Dalam fikiran dia amat apa ni? Ugamo dia. Kita nak tahu katanya dia nak sub mana? Sub di tu ada tu hawa ke tak? Kau manusia ni timbul sendiri daripada kera. Wallahu alam kita tak bisa tanya agak ke sie. Katanya tok nenek ban paburut dia mari daripada mana sub mana manusia ni. Ha begitulah. Klik kepada ayat ni eh, atau ataupun hadis ni iaitu nya hubungnya dengan orang yang mati tidak bersyirik dengan Allah insya-Allah orang tu akan dapat syafaat. Tapi orang yang mati kadi dia besar iaitu nya syirik dengan Allah. Pas Nabi pun tak cakap nak utar juga tak cakap nak pergi gewer juga eh orang mati syirik dengan Allah Ta'ala ha, tu pun payah ha? supaya dengan atas dunia ni dia samluan tadi duduk, dalam buk dah orang nak taksing pun eh tengok nak buat aku mana ni orang ni hak cacik ni katanya salah pas nak wujud dikenal ha, bukan dia atas dunia ni kita ada tengok orang duk sumak duit buat kau tu buat kau ni khadi jadi pelik hak tu dengan sebab duit belaka tu duk wi kepada tanai kuan wi kepada hu paksa, wi kau kau tu wi kau kau ni puak lucu lebih orang hak salah cerak-cerak jadi tak salah tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Allah lebih tahu siapa syirik siapa tak syirik sebab tu hadis ni mu jadi kita kemah-kemah jangan wi ada syirik Walaupun seloma, walaupun piyah, sikit-sikit pun jangan we ada syirik. Siapa duk biasa percaya kepada tok nujung tengok orang tangi main azimat, main gotu goni, gotu goni, bomoh hatu dan sebagainya, jangan duk percaya dan buas. sejak daripada sekarang ni siapa kau kita akhir hidup. Mitok sokmo dengan Allah, ya Allah. Aku minta berlindung denganmu, aku bersyirik sedangkan aku tahu dan aku minta Janganlah wimung jadi aku ni syirik sedangkan aku tak tahu benda tu. Duk gelomok dengan aku mari tak tahu lama mana dah. Tapi aku tak tahu katanya benda aku duk percaya, aku duk pegai, duk jamu. Duk gigi kong tu, benda tu syirik. Janganlah wujud jadi ada dalam hidup aku. Pat wujud jadi jauh. Jangan wujud ada benda-benda yang tak molek. Nah, ini adalah perkara-perkara yang yang menunjukkan bahawa moleknya tak molek imej seseorang manusia selain daripada amalan dia jangan dia bersyirik sebab tu akhir surah al-kahfi faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada siapa-siapa yang harap nak jumpa dengan tuhannya maka hendaklah dia beramal soleh dan jangan dia bersyirik dengan Allah dengan tuhan sesuatu pun. Itulah. Nah, Allah Taala firman di dalam Quran, maka kita pun baca hadis pada hari ini jadikan sebagai semangat hidup kita supaya kita hidup dengan betul dengan ajaran Allah, ajaran Nabi dan kita kena guna ulama-ulama mai duduk beri penerangan kepada kita wisuluh hidup kita jadi kena jadi betul. Pak kita sendiri pun nampak katanya nak kepada kebenaran supaya kita duk minta ihdinas siratal mustaqim wahai tuhanku tunjukkanlah jalan lurus kepada aku buat selama-lamanya gitulah nah insya Allah kita uh, sambung semula minggu hadap hadapan kalau tidak ada uzur ke apa iaitu bab yang ke-9 ikhraju ba'thin nar iaitu membawa keluar ahli neraka wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu warahmatullahi wabarakatuh